ጤና ይስጥልኝ የ YouTube ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ የሆነ የቻይና ባህላዊ ምግብ የሆነውን ሩዝ በእንቁላልና በአትክልት ምርጥ አድርጌ ሰርች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። fried rice ኡን ስንሰራ ሩዙ በጣም የቀዘቀዘ መሆን አለበት። ሩዙ ከራት የተረፈ ሩዝ ነው። በጣም የቀዘቀዘ ሩዝ መሆን አለበት የምንጠቀመው። ትኩስ ከሆነ ጥቅልል ስለሚል አቀዝቅዘን ስንጠቀመው ከእንቁላሉ ከአትክልቶቹ ከአትክልቶቹና ጥራጥሬዎቹ ጋር አብረን ጥብስ ስናደርገው ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው። ሩዝ በአትክልትና እንቁላሉን ለመስራት የተጠቀምኩት ተቀቅሎ የቀዘቀዘ ሩዝ፣ frozen አትክልትና ጥራጥሬ፣ ሁለት የባሮ ሽንኩርት፣ እንቁላል፣ ዘይት ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። የባሮ ሽንኩርቶቹን ከትፌና እንቁላሎቹን ደግሞ አንድ ላይ በደንብ መተቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በሞቀ ድስት ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። መትቻ ያዘጋጀሁትን ሶስት እንቁላል አስገባና እጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር እሳቱን ቅንስ አድርጌ ነው እንቁላሉን የምጠብሰው። እንቁላሉ በደንብ ከመብሰሉ በፊት ተጨማሪ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባለሁ። ቀዝቃዛውን ሩዝ አስገባና አብሬ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። ሩዙ እንደምታዩት ፍሪጅ ውስጥ ስላደረ ጥንክር ያለ ነው። ቀዝቅዞ የተያያዘውን ሩዝ በማማሳያ መታ መታ እያደረኩ አፈራርሰዋለሁ። ሩዙን ስቀቅል ቀመሜን የቀቀልኩት ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም ቁንዶ በርበሬ እና ጫው አድርጌ ትንሽ የወይራ ዘይትም አድርጌ ያለው እዚህ ጋር እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው እያበሰልኩት ያለሁት። ፍሮዝን አትክልትና ጥራጥሬ አንድ ከግማሽ ኩባያ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባና አብሬ ጥብስ እያደረግኩ አንድ ላይ አበስላቸዋለሁ። እስካሁን እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሪን ከወደዳችሁት ደግሞ comment መስጫው ላይ comment ጻፉልኝ። ለጓደኞቻችሁም share ማድረጉን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹና ጥራጥሬዎቹ ከሩዙና ከእንቁላሉ ጋር አንድ ላይ አብረው ጥብስ ብሎ በስለዋል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ያስገባለሁ። ሩዙን ስቀቅል ጨውና ቁንዶ በርበሬ ስላስገባው እዚህ ጋር እንዳይበዛበት መጠንቀቅ አለብን። በመጨረሻም ከትፍ ያዘጋጀሁትን የባሮ ሽንኩርት አስገባና ከእሳት አውጠዋለሁ። ለመስራት በጣም ቀላል ስለሆነ ጊዜ የማይወስድም ከአትክልቶቹ ጋር ከለሩ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለራት ምርጥ ነው። ሞክሩት። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። እርግጠኛ ነኝ የእናንተም ልጆች ይወዱታል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሯቸው። በጣም ነው የሚወዱላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።